asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idiin salaamo walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunkaad ka joogtaan waxaa idiin salaamaysa walaashiin farxiyo nuur kusoo dhawaada janaalkeena farxiyo kukin hayo asxaabi saa tihiin ma maasha allah ana waa idiin fiicana alxamdulilah waxaa rajeynaa ah, idinkan inaa caafimaad qabtiin ilaah idiin siyaadiyo farxii maanta maxay idiin wadaa hadduu ilaahay idmo waxaan samaysanaynaa gulaab jaamuun oo aada u fududaa samaysanaynaa insha allah inta waxaan soo saartay digsigan deb kasoo saartay waxaan kusoo shubi rabaa marka hore sokortaan sameynaa insha allah waxaan kusoo shubayaa bakeeri biyo ujeedayna umalaynaa biyaha insha allah bakerigaas ma ka badinayo biyaha bakerigaasaan ku ekeynayaa iyo sokor bakeri ma fahanteen bakeeri biyo iyo bakeeri sokor ka badan ma ku shubaaye waxaan sugaaya hadda intay noo kulaanayaan biyaha kadib aan bakeris kor kusoo daraa insha allah bliis haddii ay tahay markii kuugu horeysa soo booqato janaalkayga subscribe iyo saar laagta iyo commentigeyna iga soo dhisa insha allah sii shaargaray haddaad zaa-id uga hesho videogeyga sii shaargaray asxaabtaada la wadaag waa kaasi asxaabi haddana waxaa kusoo darsanaya sokorta bakeeriga ila socda marka hay asxaabi haddana waxaa kusoo darsanaya bakeeri sokor bakeeriga shaax waaye wuu buuxaa ujeediina umaleynaa waa kaasaa miraq bakeeriga sokortaa kusoo dara ujeediyin waxyar biyaan kusoo raacsiiye waxyar waaye sokorta bakeeriga ku dhadhaganaan diidaaye waa kaasa hadda waxaan sugaynaa intay sokorta waxyar soo karkarayso soo karkarta kadib waxaan kusoo darayaa sacfaraan liin heel intaasaan kusoo daraa insha allah ee la socda marka ujeediin amanayna biyihii hadda sokorta isku dhalaaleen waxaan kusoo darayaa heelkii soo dildilaacinayaa heelka matumaay heel caadi oo ku daraya insha allah haddaa heel shiidan haysatidna waa ku darsan kartaa gacanteyda ku dilaacinayaa diina marana waa kaas hadda heelkii waa kusoo daray waxaan kusoo darayaa wax yar oo زعفران موجودين عمرنا وحير بين الدرايا إن شاء الله دار ابتدا قدر سكتة لكنها وحير كصافية عن كر يرى على رباء أمير بيرئة موجودين كلب كسو نقضي طلق يرى أمير بيرئة قرح بدنا كسو بحايا وحان كلب كسو درى لين دنانتي جبك لين دنانتي هاي Ito na to giting japuaye. deswa marka aan sugaynaa waxyar intaynoo soo adkaanayso markay waxyar soo adkaato waan ka dejinaa insha allah waa sii qaboojinaa markaasa waxaan qasanayaa ulaad jaamuunkii ila socda marka insha allah asxaabi inta bakeeri caanan kusoo shubtay bakerigaana kusoo cabira bakeerigaano buuxo waaye ma fahanteen bakeerigaano buuxo waaye oo caana boore ah caanaha gasaca mafahanteena fahanteena hadda waxaan kusoo darayaa baking bowdher baking aa kusoo darayaa geediina umaleynaa baking bowdher qaanda haafkeeda intaasaan kusoo daraa insha allah waa isku qasee baking bowdherkii caanaha waa isku qasee markaas hadda waa soo dhex geliyay caanihii baking bowdharkii waxaan kusoo darayaa bur kow qaando laba qaando oo ujeediin oo malanaa burka laba qaando waaye waxaan isku qasay burkii caanihii iyo baking bowdharkii aan isku qasay hadda waxaan kusoo darayaa subug subug lo ama batar waxaa haysatid waa ku darsan kartaa kow qaando laba qaando subag labadaas qaandaa ku darayaa faanteena maleynaa waxaan kaloo kusoo darayaa ukun ukun laba xabaan ku darayaa mafaanteen geediina maleynaa waa isku qasaya si tartiib tartiib eh mana la raba inuu qaleelkaa noqdo hadda xoogaa u qasaa dhahday sida burka camal u qasaa dhahday uu ka adkaanaa tartiib ina qasbidaa la rabaa baay asxaabteyda markaa jeediina umaleynaa asxaaba ujeediin haddana waxyar yar buran ku adkeeye saasaa burka gacanta ugu soo qaatay saasaan ugu adkeynayaa haddaa is idhahda kaa jilcay burkaa ku adkeysan kartaa adeegna lagama rabo jileec saaidna lagama rabo dhexdhexaadaa la rabaa hadda waa kaasa diyaaru noo yahay waxaan sameynaa gacmaha iska soo dhaqaayaa kadib waa kuuskuusaa insha allah hadbi ka soddon dhahsana kuuskuusaa gacanta iga sii dhegdhegaa gacanta iska soo dhaqaayaa kadib aan insha allah wax yar lee sameyn rabaa wax saas u badan ma sameyn rabi haddaa rabtaad waa sameysan kartaa wax badan caanaha lee badsanee caanaha halii haaf ka dhigo ama laba koob ka dhigo saajiceshaa ka dhigane mafahamta waa hadda waxaan sameynaa gacantaas kasoo dhaqaa insha allah ila socda marka inta waxaa kusoo diyaarsaday saliidda cuntada saliidda caadiga ah aa inta kusoo diyaarsaday wax yar gacantaasaas kusoo dhahaa fahamteen saasaa usoo goynaya ma fahmaysiina umaleynaa maasha wax fudud oo wax culus ma ahan kadib saasaa leedahay inuu dhadhalaalaya la rabaa dhadhalaal isaga dhan zaaid u dhadhalaalaayo sida u qasaya waa aragteen maleyna ujeediin quuska saasa ka dhiganaya daaribtu waa ka weynaysanaya daaribtu waa ka yareysanaysaa jeceshahay waakaasa kuskuska saasa ka dhiganay qiyaastaada waaweyn yaryar saa jeceshahay geediina umalayna maasha allah saasuu noogu soo baxooya asaga dhan shayna shaynaaan ku dhaha korka maasha allah aada u babirqaaya oo dhalaala asaga dhan saana kusoo dhammeynaa insha allah asxaabee markaas soo dhammeeyo oo aan dubayaan idin tusaa insha allah saa u dubaya waa asxaabee saana usoo kuuskuusay oo ujeediin intan waxaa noo saaran saliidaa noo saaran mafaanteed digsi yaraa soo qaatay because wax yaraan rabaa digsi soo qaatay saliidaan kusoo shubtay dabkaan soo saartay saliid kulal ma ku sameynaysa geedkan saliid hadee zaa-idkaaga kulaato wuu kaa halaabaa saliidoo qabo micnaha oo xoogaa yar qandiir eh aa ku riridaysaa markay qandiir soo noqota ku riridaysaas qaandadaasaas ku dhexeeya asaa kuu gaduudanaa iskiisa markuu kuu gaduudo silsaas dabkoo gaaban la ku dubee haddaad wixii la dabka waa iska yareynay dab yaraa ku dubanay ma ilaa waqtigaa rabtaa kugu qaato ilaa gaduudiska laakiin haddaad aada saliid badan saliid kululaa ku dubaa dhexda micnaha ceerinu ka noqonaa korkana u ka bislaanaa uguna kaa halaabaa saas waa marka insha allah hadda saliid minta noosoo qandhacaysaa suganah kadib waa kusoo ridaa insha allah hadda saliideena waxyar waa noosoo qandacday waxaa la rabaa iyadoo qabowgeeda ah inaa ku ririidid waa isla fahanaa u malaynaa halmara ku wada ridaa ma hadaa rabo maafaan ka saasaa dhehey qaandada saasa ugu celcelinayay ilaa uu guduud ka noqdo hadda ujeediin ilaa cabaar dhan uu saaran yahay saasaan qaandada ugu celcelinayay n ilaa uu gaduudkiisa gaduudka noqdo guduudkaa rabtid uu ka noqdo saasaa dhehey qaandada ku celcelinayay si uu kugu guduuto la fahamaa umaleynaa markaa ka bixinayana toos sokortii aan sameeye oo qabowdaa ku ridaayaan mafahantay sokortan toos ugu ridaa markaa saas ugu bixinaayaba sokortan toos ugu ridaaya insha allah ina socdo marka waa kana asxaabiga noo soo guduubtay saasa ugu bibixinaa insha allah waa idin sheega sokortan toos ugu dhex ridaayaa maasha allah sokorta saana ugu walwalaaqay ilaa shan daqiiqa camal sokorta aan la dhigay saana ugu walwalaaqay waxaan sameynaa baaquligan ku shubayaa waa idin tusaa insha allah baaquligaana ku shubi rabaa asxaabi waa kana maasha allah saana usoo diyaariyo ujeediina umaleynaa saanu nooga soo baxay waxaa jirta noocyo badan oo loo sameeyaa jirta insha allah waa idin soo sameynaa noocyadaas kalena asoo galey lagu daraayaa jirto oo ukunta laga dhaafaayo asoo ukunta mm, e, aan lagu darayno haddana saliid iyo bur iyo maxaa la dhahaa caanaha bislo isku qasaya jirto waa kana marka hadda waa fiirinaynaa insha allah dhexdiisu nooga soo baxaan fiirinaynaa waa kaas asxaabe dhexdiisa maasha allah saasuu kusoo baxay ujeediina umaleynaa maasha allah kaaliska arag uu kusoo baxay bismillaah waa idiin dhadhaminayaa mm maasha allah yami walaah alaada uma canbadanya insha allah idinkana saan usoo tijaabiya soo idinku soo baxo waa ujeeda inaa malayna maasha allah quruxdiisa iyo dhadhankiisa waa kala daran yihiin maasha allah tabaaraka allah insha allah idinkana soo tijaabiya asxaabe bliis haddii ay tahay markii kugu horreysay aa soo booqata janaalkayga subscribe isaar laagii comment iyo sheertana waa xaggiina insha allah laagtii commentiga naga soo dhiso asxaabee waa idan jeclaa dhammaantiin oo ku mahadsantihiin saa ii daawanaysiin mar walbo ay ii soo dhawaysiin ii dhiirigelisiin hadday ahaan lahayd bejka facebooka hadday ahaan lahayd youtubeleyda youtube-ka hadday ahaan lahayd meel walbo maasha allah aada idinka mahad celinayaa instagram-ka ool waa wada mahadsantihiin maasha alla dhammaantiin waa idin jeclahay ilaahay ajir ha idinka siiyo saa mar walba ool waa idinka mahad saa mar walba ila socotaan iisoo dhiirigelisaan ii daawataan sabscribe-ka iigu saartiin wallaahi aadaa idin jeclaa maasha allah idinkala aantiin waxba maihiin waa idin xiise maalmaha waxba ma soo gelinin because xoogaa familigan jiray aabahaya aadan saas darteeda wax idinku soo gelin waaye waana mahadsantihiin waa kaasa intaa ku kulmi doono kulanka iyo kulanmaydaan video cusub intaa idinka soo gelin doono hadduu ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu